И сегодня мы пришли и стоим перед огромным выбором, что же купить, какую игрушку Дане взять. Тут столько всего интересного. В общем, мы сейчас будем долго-долго копаться, выбирать. Давай пистолет. И в итоге что-нибудь да подберем. Что это такое? О, смотри, сколько конструкторов. Это как лего, да? Смотри, есть компьютерный стол вертолет. О, это смотри, пират. самое там такое. Пианино. Даже экскаватор есть. А там смотри, вертолет. Там что-то такое. О, это что такое? Это какой-то водолаз. Хочешь водолаза? Да. Или вертолет? Вот это. Вот это водолаза? Да. Ну хорошо. Канал Дани ТВ. Что, какой у нас Лего! Какой у нас подарок? Четко скажи. Лего. Лего. Давай я открою, давай я открою. Конечно, ты откроешь. Давай. Давай. Сегодня? Ну давай же! <laughs> Вот такую игрушку мы выбрали в магазине. Лего водолаз. И здесь 37 деталей, не знаю, 3+. Посмотрим, как мы справимся со сборкой. тебе мешает, да? О, отлично! Там еще как-то. Mm Вот они, 37. Деталик. Ну, Все разноцветные. Так, и что там в инструкции? А нашего человечка где? Все там, там. Оранжевый человечек, да? Или какого он цвета будет? А, он серый. Серый человечек с удалазным костюмом. Давай, я открою. О, тут сложно. Я сильный и сильный. О, все здесь. Эти видео посмотрим. Все, да? Нет, вот еще. Все. Эй, Давай вот такого. Так, ты что будешь собирать? Человечка. Человечка? Ой, не, машину. машину. А, нет, человечку. Ну давай. <laughs> На тебе кусочек человечка. Потрясающий. Теперь Так, это сверху, это снизу. Ты получил. Получил. Получил что? Детали. Раз и два. Так, вот такая штука у нас первая. Это что-то такое непонятное. И дальше второй бочонок. Так. Так. И вот эти вот оранжевые штучки как раз сюда. Вот что-то у нас такое получается. И сюда, и сюда. Ой. Так, в итоге вот такие две. Что-то упало. Так. <laughs> Рычаги украли. по инструкции, слушай, человечек прямо с гарпуном. Гарпун это специальная стрела для охоты на рыб. А это зачем? А это ласты по лодке. Лодка тоже плавает? А где плавать? Смотри, вот это шлем, надевается у него руки, Зачем? Не так просто. А! Ох, почти. Классно. Нет, золотики. Все, у нас получилось ровно то, что хотели. Да? Покажи. Очень похож на подводного плава. Mm -hmm. А у него колеса нету? Конечно, он же подводный. О, опять разлетелось. Ну это ноги от подводной лодки разлетаются. Не надо. Отпускай ну, они стоят, как ласты такие. Кстати, а если сюда ноги удлинить ему этими ластами? Получился с ластами. Представляешь? Да! А он просто будет... У нас теперь Лего длинный парень. Смотрели на наше видео, смотрите дальше. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, Даня ТВ. Ставьте палец вверх. <laughs>